Hum? Tamam dur. Hep Ömer. Evet, sana direkt yapalım. Ömer Ömer. Ömer Ömer. hoću čoveka, neću. Pa stvarno treba da ga daju, stvarno nema smisla. no.